Felician Pascon, carai. Estas mia unua foio pascumi en uh, Nederlando, cae compreneble la etoso estas tre, ni diru, speciala pro la generala situazio de la tru disoligio, cae shainas al mi che Pasco estas vere la festo pri espero, cae do ni ciel esperanto parolantoi certe sentas la Pascon hodiau. Do restu cun ni, cae cun meditu cun ni. Dankon. Saluton, cae bon venon al nova zamenhofa medito. Hodiau estas Pasco, cae mi volas legi cae mediti cun vi sur el tiro e la unua caseta articolo post la serio en la esperantisto, do gazeta articolo kiu aperis en alia gazeto, kiu estis publikigita e la jaro 1996, ĉar ŝajnas al mi ke Pasko bezonas freshan comenzon. Do, mi legos el pagio ducent dec quin. De la tago de nascigio de nia afero gis decembro mil occent naudec quin. La conducado de nia fero trovis sin ciam la mano e de gie iniziatoro. Tio ci estis nebona, bona. Char, vole ne vole, tio ci donadis alla fero caracteron iom personan. Sed bedaurinde alie ne povis esti. Char existis ancora un eniu, volus cae povus preni sur sin la conducadon de la fero. Sed, la nuna gazeto kiu estas bonege redaktata, en kiu mi ec unu vorton ne trarigardas antau la presado, ca de kiu aperas iam la sepa numero, montras tre convinche che nun mia afero estas iam tutte mem stara. Cae ne besonas pli ne sole mian conducadon, sed ec mian helpadon. Care ciui, Ciam ni povas diri che afero successas? Mi pensas che Zamenhof tutte pravis ciam li substrecis la factum che afero successas ciam gi povas pluvivi gian iniziatoron. Do ciam la afero mem ne plu dependas de la homo quiu iniziatis gin, sed povas stari sur propria piedo sen la helpo de la unua entusiasmo kai mi ege shatas la factum che dum la afereto de la medito serio mi rencontis homo qui helpis la medito serio men temas privicarai kai a parte la subtenanto la patronoi, kai la musicisto e che i bonvolis kai bonvolas metie e dispono sian musicon do Paolo Ghiglione Enrico Prenesti kai nun Andrea Glorioso Dankon provia attento kai de nove bonan pascon gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine